What's up guys? Welcome to my channel. So this is Madam Gaming and tignan natin kung anong bagong update ngayong September 30, 2020 sa ROS. So let's see. So merong bago ngayong supply guys. Ito yun. Which is so cute. Feeling ko talaga yung bagong developer ng ROS. Babae. Kasi guys sa distinction, puro pink. Tapos tignan nyo yung Supreme ngayon. Ano to ah, Sailor Moon inspired siguro feeling ko. Then, syempre, yung buhok. Then, hindi ko alam kung ano to eh. So, I, oh my god, it's a fucking glider. Ang ganda! Ang ganda, guys! So, para sa akin, sa latang glider, ito pinakamaganda. Tapos, what's this? Wingman. Astig! Ang cute, guys. Lalo na to. Hindi ako mamubon dun sa kanina. Then, ano naman to? Mm -hmm. Tingnan lang natin kung ano, to, kung ano yan. Oh my god, mali. Uh, so, supply. And... So, yan guys. Merong damit. So, glider nga guys. Glider nga siya. Glider. Then, ito naman is grenade. Then, ang kasunod is rainbow horse. So guys, napaka-astig para sa akin ng bagong update na to. Ang cute talaga. Hindi ako ma-move on. Especially to. Oh my god. It's so fucking awesome. So guys, eh, magtatap ako. Uh, susubukan natin tong kunin, okay? meron pa palang bago guys. Bago na rin yung Manti Offer. Nice! Hindi ko napansin yun ah. So, syempre guys, uh, ah, mag-go October na eh. So, magsisimula na yung Halloween. So, ang Manti Offer ngayon is for Halloween. So, ang makuha mo is si ulong utak and yung itong katawan niya. So, cute naman siya. Well, bagay na bagay para sa October. Siyempre, para November na. Horror emirot-emirot na. Yan. So, yun yung bago. Yung multi offer and yung bagong super supply. Pero sa akin, guys, the best yung supreme supply event. Napakaangas para sa mga babae. Sailor Moon inspired. Piling ko magpapapalit na ako ng damit na wala sa oras. <laughs> So, yun guys. Thank you. Please like and leave a subscribe. And syempre, mag-comment na rin kayo para sa shoutout. And thank you sa mga sumusupport sa aking videos. I love you guys. Mm, Mwah.